fuck. Опа, пожалуйста. Ой-ой-ой. Это лезет дура, блядь. Вот это дура. Опа-на! Заебись! Заебись! những chạy sao quá quá первым снегом из Сибири. У нас реально снег хлопьями валит. Максим из Междуреченска пишет нам. Ну, да да Let's go. mobilne urządzenia. Przechowuje fotony, rakiety penisowe, kije hokejowe, jak też pańskie 好的。 твою мать. Что он твой? Тихо, тихо, Не говори, не говори.

là các bạn với tinh trùng ngay ui ông ăn ừ, triệt một hít điêu anh